En este proyecto eh, investigo las relaciones de poder y opresión entre mujeres de un mismo ámbito familiar. Eh, y investigo también el papel de la mujer como reproductora, como víctima y como cómplice de un sistema opresivo y las tácticas para la perdurabilidad de este. Y no las tácticas como que todos sabemos, ¿no? que son súper visibles, sino tácticas que van eh, a través del cariño muchas veces o que ya están súper instauradas en la sociedad, entonces no se ven. Entonces me interesaba mucho eh, analizar frases eh, como el que dirán, el es por tu bien y el hacerlo como Dios manda y ver qué significaba eso. ¿no? Entonces, eh, es un poco lo que intento reflejar en este proyecto. Para mí es que el arte en general y la fotografía tienen eh, tiene el poder de, hablar de temas que son muy difíciles de hablar en otro sitio, ¿no? Entonces, para mí ha sido como una liberación.